Bienvenue sur ma chaîne et euh, venez sur un autre, euh, un autre euh, tutoriel sur comment devenir youtubeur, comment avoir une abondance de YouTube, comment être financé par YouTube. Au cours de cette vidéo, nous parlerons comment regarder des vidéos, comment partager des vidéos et des chaînes sur ta chaîne YouTube. D'abord, c'est d'avoir une astuce. Google d'abord, Google et YouTube vous donnent d'abord, vous donne d'abord vous donne d'abord un, un astuce. Lorsque vous partagez une vidéo sur YouTube, Lorsque vous partagez, vous voyez bien ici, partager, euh, vous voyez bien ici, euh, hein, lorsque vous partagez, euh, lorsque vous partagez une vidéo sur YouTube ou recevez une vidéo partagée de l'un de vos contacts YouTube, un chat privé est créé par vous permettre à vous et, à vos contacts de regarder la vidéo, puis en discuter. Vous pouvez regarder des vidéos partagées directement dans le chat. Et Ici, c'est pour ordinateur. Comment partager une partager des vidéos Lancer la lecture d'une vidéo sur youtube.com. Euh, sous la vidéo, cliquez sur partager. Un panneau appareils Ça veut dire, quand vous avez pris vos vidéos, vous avez pris vos vidéos et vous voulez euh, énormément, hein, excusez-moi, si vous voulez énormément, euh, énormément, vous voulez énormément voulez énormément, énormément partager, euh, pour appeler plusieurs personnes à regarder votre vidéo, vous allez vous lancer la vous lancez votre vidéo comme, euh, comme ici, euh, excusez-moi, comme ici, je lance, je lance une vidéo, je vais lancer une vidéo un peu de telle sorte que je montre dans mon vidéo studio et dès que vous lancez une vidéo, vous lancez une vidéo, il y a un lien, il y a une barre de tâches en bas qui vous manque. Euh, abonnez-vous, euh, partager. Vous cliquez sur partager. Partager, ça vous manque plusieurs plateformes que vous le faire. Et euh, sur ce cas de, de correspondant, vous cliquez dessus. si vous avez déjà une chaîne, si vous avez déjà une, un compte Google, un compte, un compte YouTube, un, un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte euh, Snapchat, un compte euh, plusieurs plateformes que vous avez, vous le lancez dessus pour appeler une population déterminée à regarder vos vidéos. Comme peut-être ici, euh, je, faire, je lance une vidéo de telle sorte et un fil des moments, je lance ma vidéo comme vous voyez. Quand je lance cette vidéo ici, j'ai lancé cette vidéo ici euh, je lance cette vidéo, vous voyez directement partager. Vous voyez directement ici, partager. Et vous voyez ici peut-être que je mets euh, un bon et je euh, peut-être partager. Quand je mets partager ici, là, je clique dessus plusieurs plateformes s'ouvrent et si j'ai euh, créé tous mes comptes, je peux le créer ou je peux copier juste le lien pour le coller euh, sur d'autres euh, plateformes. Et je... et maintenant, tout comme c'est le faire, j'ai partagé sur plusieurs plateformes. Comment faire Insérer un message. Un message, sélectionner l'un ou les amis YouTube auxquels vous souhaitez envoyer la vidéo, une conversation privée et créer, ce qui permet aux participants de regarder la vidéo d'en discuter en même temps. Vous pouvez retrouver la conversation à tout moment en cliquant sur l'icône des messages dans l'angle supérieur droite de la page. Ça veut dire qu'il se trouve, euh, qui se trouve ici et euh, que vous pouvez faire privé ou invité. Et vous mettez aussi les réseaux qui est déterminant. Cliquez sur l'icône du réseau social Facebook et Twitter euh, sur lequel vous souhaitez partager votre vidéo comme l'inclusion que je vous ai montré euh, sur une, de, euh, une des, vidéos. Et vous mettez Les L'email choisit l'icône de l'émail pour envoyer un message à l'utilisant le logiciel prévu pour des pour pas d'effort de votre ordinateur. Ça veut dire YouTube vous donne une application comme Studio euh, vidéo studio d'où vous pouvez faire passer en direct et envoyer une image directement à une personne et euh, vous mettez l'intérêt l'intégrer euh, cliquez sur le bouton intégrer pour gérer un code permettant d'intégrer la vidéo à un, site web copier le lien comme je vous ai montré sur d'autres pour appeler une population, vous le collez sur une plateforme de la vidéo pour pouvoir ensuite le coller au lieu dans une émail par exemple vous démarrez à cocher cette case pour envoyer le lien dans d'un passage particulier de la vidéo puis saisissez l'heure de début avant de copier le lien peut-être que vous envoyez peut-être à 2 minutes 30 euh, si votre vidéo est si longue ou 30 secondes vous mettez le poste de la communication si vous avez accès à l'ongle communauté vous, vous pouvez repartager une vidéo dans un poste public et euh, vous partagez maintenant la chaîne comment partager une chaîne accéder à la page de la chaîne et copier l'url de la barre d'adresse du navigateur et coller là dans un souhaité de page si vous êtes en créateur vous êtes un créateur et vous souhaitez obtenir un url de la chaîne personnalisée vous pouvez ajouter un nom à votre chaîne youtube à l'url youtube et comme euh, vous l'avez déjà fait euh, vous voulez ici là nous continuons peut-être à gérer vos comptes et paramètres. Vous voulez gérer un compte, euh, gérer vos comptes et le gérer. C'est que créer vos comptes et le gérer, gérer les paramètres de vos comptes. Nous commençons sur gérer euh, vos comptes. Comment gérer vos comptes Créer un compte sur YouTube, utiliser euh, vos comptes Google sur YouTube, créer une chaîne, valider vos comptes YouTube définir euh, une chaîne par défaut, vous compte gérer, gérer une chaîne YouTube. Vous avez créé une chaîne YouTube et vous voulez le gérer. Des nouvelles mentions concernant un compte marque peuvent s'afficher sur votre chaîne YouTube. Un nouvel compte peut également apparaître dans votre sélecteur de compte. En effet, votre chaîne vient d'être associée. Un compte est marque, de marque à l'occasion d'une récente mise à jour YouTube. En savoir plus sur la navigation de la chaîne, vous allez juste ici, euh, vous pouvez euh, voir qu'on voit les paramètres euh, à faire sur votre chaîne et utiliser votre compte Google. Google, utilisez votre compte Google est rattaché à une seule personne, une seule et même nom et une seule et même identité seront donc utilisés sur tous les services Google, y compris sur la chaîne YouTube qui a son et euh, si vous associez votre chaîne YouTube à votre compte Google, personne pourtant, personne ne pouvant la, la gérer la chaîne. Vous seul avez accès à la chaîne YouTube et vous devez utiliser votre compte. Et maintenant, le nom de la photo affichée, le nom de la photo affichée évoque, que euh, s'affiche sur YouTube, votre identité. Et utilisez un compteur euh, de marque Utiliser un compte de marque si vous disposerez d'une chaîne YouTube associée à un compte de marque, vous pouvez la partager avec plusieurs comptes. Ça veut dire si un compte de marque est une association de plusieurs comptes que vous pouvez faire, euh, ça veut dire c'est déjà comme une mini-entreprise. Si vous avez une chaîne associée à votre compte 1 euh, personne ne pourra la gérer. Euh, le nom de la photo, un compte utilisé, gérer un compte, vous voyez bien ici. Un seul compte gère plusieurs YouTube. Et c'est ce que plusieurs youtubeurs utilisent pour pouvoir euh, gérer euh, les intégralités de mentions. Et comme vous l'avez fait, vous basculez peut-être une différence de chaîne d'un compte à Google. Ça veut dire que vous pouvez faire un post testus. Merci de regarder cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, euh, de cliquer sur la cloche de notification et, n'oubliez pas les likes. Je vous appelle à liker plus de mes vidéos. Merci.